Поистине Аллах его накормил и напоил. أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صام Кто, кто разговится хоть в один из дней месяца Рамадана без уважительной причины и не будучи больным, то он не сможет возместить этот пост. Даже если будет поститься вечность. Хадис приводится у имама Аль-Бухари. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم بلدي واتسا واتسا Аби Аюба, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто будет поститься в месяц Рамадан, а зачем продолжит поститься шесть дней в месяц Шауэль. Это будет подобно тому, как будто он постился вечность. Хадис приводится у имама Муслима. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم Самый лучший пост после поста в месяц Рамадан – это соблюдение поста в месяц Аллаха Мухаррам. А самая лучшая молитва после обязательной – это дополнительная ночная молитва. Хадис приведен в сборнике имама Муслима. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري ومسلم Спускается наш Господь, благословен Он и возвышен, каждую ночь на ближнее небо, когда остается последняя треть ночи. Он говорит, кто будет взывать ко мне, то я ему отвечу. Кто будет меня просить о чем-либо, то я дам ему это. Кто будет просить прощения, то я его прощу. Хадис переводится у имама Аль-Бухари и Муслима. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء Ближе всего раб к своему Господу в то время, когда он совершает саджида, земной поклон. Увеличивайте свои дуа в это время. Хадис приведен имама مسلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل متفق عليه Самые любимые дела для Аллаха – это те, которые совершаются с постоянством, даже если их будет немного. Хадис согласован, приводятся у имама Аль-Бухари и Муслима.